おはようございまっちょフォルテですシャキーン本日はヤマハの C1 のピアノとファツ寄りのフルコンサートピアノの聴き比べチェック皆さんピアノによる音の変化わかりますか実際目をつぶって聞いてみると難しいかもしれません今日弾くのは以前僕が使ってたヤマハの C1 のピアノとファツ寄りのフルコンサートピアノですヤマハの C1 のピアノは 家庭用のサイズで少しね、グランドピアノの中でも小さめなサイズのピアノです。で、まあすごい極端なんですけど、もう一個比べる機種は、イタリアのファチツオリというメーカーのフルコンサートピアノです。ホールとかにある超大きい最強モデルのピアノです。それと、家庭用の C1 のピアノ、気き比べて皆さん、わかるかやってみてくださいちなみに価格差は約20倍あります。 <laughs> 笑えねえ <laughs> まあそのぐらい差があるピアノなんですけども、まあほんなら例えばかとさんにチュバやもを計算せんとこ、うん、ちょっと悲しくなるから。まあそれは置いといて、皆さんは聞くだけで音の違いがわかるのか、同じ曲、そして同じマイク、そして同じ部屋で撮っていきますので、ちょっと、やっていきましょうか。皆さんのお耳のチェック。僕フォルテ 皆さん、どうでしたか違い分かりましたか一応、まあ、音に変えると、このような違いがあります。この違いが、まあ、価格差20倍。それが妥当かって言ったら、分かりません。 <laughs> 本当です。だって、音っていうのは、何に価値があるのか、まあ、その言葉としてなかなか表しにくいんですね。 こうやって映像に変えるとやっぱりね、あの、差が分かりにくかった可能性もあるし、めちゃくちゃ分かった人もいると思います。まあ、これがね、音の世界です。ハマっていくと楽しいです。僕はね、あの、すごい、あの、本当にこのピアノを一日中弾いててすごい楽しいです。そして、僕が前使ってた C1 のピアノも、普段、あの、ちょこちょこ弾いたりします。っていうのは、やっぱり、その、今のピアノと、何がそんなに違うのかっていうのをきちんと自分でもね、常にやっぱ 言葉に将来的にどんどんしていきたいなと思っていたので、どのピアノがいいかっていうのを常にね、考えて自分の情報をアップデート、アップデートしていこうと思ってますので、まあこの企画をやってみました。自分が楽しかったらそれでいいんです。というわけで皆さん見てくれてありがとうございます。それではバイバイ